En dehors du ping, c'est vrai que j'ai quelques centres d'intérêt parce que euh, voilà, le tennis de table, ben, c'est euh, vraiment une très grosse partie ou même la, plus, la partie la plus importante de ma vie. Mais je pense que c'est aussi important des fois de, de, savoir, on va dire, couper. En dehors du tennis de table, j'aime bien, bien lire. Voilà, depuis quelques années, c'est vrai que je, me suis mis à la lecture. Après, quand je retourne en France, euh, étant donné que je vis en Allemagne, de temps en temps, je retourne en France et j'aime bien aller au cinéma ou bien ben, passer du temps avec mes amis ou avec ma famille. Euh, voilà, il y a des choses, je pense, qu'il sont important de ne pas oublier aussi de se faire plaisir et de, voilà, de, de faire ce qu'on aime en dehors du tennis de table qui est, euh, qui est très important pour aussi après performer au tennis de table pour pas arriver à saturation et, euh, et de aussi de combler l'homme et pas que l'athlète.